uma madeira e construir uma casinha do Minecraft. no Minecraft. Pegando o resto da madeirinha. Tô pegando o resto da madeira. Pegando a madeirinha, madeirinha, pega, pega a madeirinha, meu amor, vai embora. Vou precisar de madeira, vou precisar de madeira para fazer pá. E também escavadeira. escavadeira, escavadeira, só vai precisar de outra escavadeira. Pega essa madeira, madeira. Eu tô querendo jogar Minecraft querendo fazer uma série de Minecraft. Aí eu ganhei um graveto da árvore. A textura tá bugada por causa do. Por causa da textura do, que eu coloquei lá do, um mod. Daí ficou travado. Né? Eu coloquei um mod aqui no, no meu jogo. irritado. Tô pegando Mais madeira. Tom então, está dormindo. Uma caixa de fósforo. Uma crafting table. Thomas, como pode fazer isso? Já aprontou duas vezes. Se aprontar de novo, vai embora. Enquanto Tom dorme, Não, pe... ai, fiz errado. até o quarto das bruxas com um serrote. Ela se joga no chão em pedaços. Nós te avisamos, Thomas. Tom fica para fora de casa. Jerry e a boneca olham para sua Janela. A boneca observa na floresta os animais com seus filhotes. ele não pode ser muito longo, gente, porque daí eu tenho que cortar, eu tenho que cortar a Eu não tem se perder, João. Sí. Ah, não é bem assim não. Comemoram. Deu sorte. Massa, boneca passa direto por seu pretendente. E, e, ela não tá apaixonada por ele, tá apaixonada pelo boneco. O boneco olha irritado. A boneca vai embora com o cavalo. O boneco pega sua espada de madeira e vai atrás de todo

no outro dia canudo você pode fazer o que você quiser totalmente. Esse bloco de diorito daqui não tem nenhum animal, mas vou pegar Não, não, eu vou merda. não. Só tá mostrando, meu filho. Eu só Mano, eu vou comer aqui, vou deixar. Ah, gente, eu vou deixar o link da live aqui. na descrição. Mano, Eu Eu tô 7 horas. Pegar muita pedra. Com pedra, a gente consegue fazer nada de pedra. Com pedra a gente pode fazer muito de pedra. Aqui dá ferro. no olho. Hum, tem direito, é uma caverna. achei carvão. Que bom. É eu vou colocar uma pedida nessa experiência. Amanhã eu volto pra cá pra, pra construir. Construir minha casa. Por enquanto sou crafting table crafting table as tocha também faz isso comigo não. Ó o papai. Ó o papai. A porra. <laughs> Eita,